你好，山达基的领导人，我们是无名氏。多年来，我们一直在注视住你们，你们虚假的宣传运动，你们镇压异己，你们好打官司的本性，所有这些事情都引起了我们的注意。随住你们最新宣传电影的泄露融入主流发行，那些信任你们为领导人的。 受你们毒害影响的程度，已经使我们看清楚。无名氏因此决定，你们的组织应当被毁灭。为了你们的追随者好，为了人类的利益，即为了我们自己的享受，我们将会驱逐你们出互联网，并有系统的拆毁目前形势的山达基教会。我们承认你们是认真的对手，并没有指望我们的行动在短时间内完成。 然而，对抗愤怒群众的政治体，你们不会永远得逞。你们选用的方法，你们的虚伪和你们普遍目无法纪的组织，敲响了他的丧钟。你们无处藏身，因为我们到处也在。你们会发现在被攻击中无处求助，因为我们每一个倒了下去的，将有十多个接替他的位置。 我们认识到，许多人可能会谴责我们的方法与山达基教会的雷同。那些拥护明显事实的也知道，你们的组织将使用无名氏的行动作为一个破产的例子，而你们老早已警告追随者有这一天。这是无名氏可以接受的，事实上，这是受鼓励的。我们是你们的压制者。 随住时间的推移，当我们的脉搏与你们教会的逐渐融合，你们将会越来越难以维持压制追随者。信徒将意识到得救不需要以生计作为代价，他们将意识到他们感觉到的紧迫和挫败不是由于我们，来源却是更接近他们的。是的，我们是压制者。 但我们有史以来可以召集的压制总和，比宗教技术中心是黯然失色的。知识是免费的，我们是无名氏，我们是邪灵群，我们不原谅，我们不忘记，期待我们。